chantons gloire. Louons à l'agneau, chantons gloire à Elohim. Chantons gloire, Louons à l'agneau, chantons gloire à soir chante en gloire, louange à l'agneau, chante en gloire. Chantons gloire, chantons gloire. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Chantons gloire à Elohim. Chantons gloire, chantons gloire à Yehoshua. Louange à l'agneau. Chantons gloire. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, le guerrier, le tout-puissant guerrier. Il est ressuscité. vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Le guerrier, le tout-puissant guerrier. Chantons gloire, louange à l'agneau en gloire à Elohim. Chantons gloire, louons à l'agneau, en gloire à Yehoshua. Chantons gloire. louanges à l'agneau, chantons gloire à Elohim. Chantons gloire, Louons à l'agneau, chantons gloire à Eoswa. Il est ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, le guerrier. Tout-puissant guerrier, chante en gloire, louange à l'agneau, chante en gloire à Elohim, chante gloire, louange à l'agneau, chante en gloire. Chantons gloire, louange à l'agneau, en gloire à Elohim. en gloire, louange à l'agneau, en gloire. Tous les anges chantent louange à l'agneau, assis sur son trône, il règne à jamais. Tous les anges chantent louange à l'agneau, assis sur son trône. Il règne à jamais, Joshua. Tous les anges chantent louange à l'agneau. Assis sur son trône, il règne à jamais, Yeshua. Tous les anges chantent louange à l'agneau sur son trône, il règne à jamais. Notre est. il règne à jamais. Mon Elohim, il règne à jamais. Il est assis sur son trône, il règne à jamais. Il règne à jamais. règne à jamais. Notre Il règne à jamais. Mon Elohim, il règne à jamais. Il est assis sur son il règne jamais. Il règne jamais. Il règne jamais. Elohim. Il règne jamais. Yeshua règne. Il règne jamais. Yeshua règne. Il règne jamais. Yeshua règne. Il jamais. Il est assis sur son trône. Il règne jamais. Il règne jamais. Il règne à jamais. jamais. Yeshua règne. à jamais. Yehoshua règne. Règne à jamais. Yeshua règne. Règne à jamais. Yeshua règne. Règne à jamais. Dans les cieux, sur la terre. Il règne à jamais. jamais.